Ja, hallo liebe Freunde. Ich melde mich heute aus dem Europarat. Heute ist der erste Tag unseres neuen Telegram-Kanales, die Achse der Wahrheit. Warum Achse der Wahrheit? Wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass äh, demokratische Grundrechte wie freie Meinungsäußerung, äh, die freien Medien äh, immer mehr eingeschränkt werden, dass eine Zensur in Europa stattfindet, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in Italien, in Belgien und anderen Ländern. Und dieser Kanal äh, soll im Endeffekt die Stellung der konservativen Parteien Europas äh, euch näher bringen, soll euch zeigen, wie sind die Situationen in den einzelnen Ländern. Wir erfahren relativ wenig, wie es zum Beispiel in Italien aussieht wie es in Österreich aussieht äh, in Bezug auf Meinungsfreiheit, in Bezug auf Energiesicherheit, Inflation und all das, was uns zurzeit bewegt. Und wir möchten einen kleinen Beitrag leisten, euch über diese Sachen zu informieren. Wir werden in regelmäßigen Abständen Beiträge äh, platzieren auf diesem Kanal. Äh, wir werden diese Beiträge am Anfang zweisprachig machen, also immer Englisch und Deutsch übersetzt. Und äh, wir werden natürlich nicht bloß über Politik reden, äh, sondern wir werden auch äh, große Kulturevents äh, mit auf dem Kanal da äh, posten oder andere wichtige Informationen. Ich würde mich freuen, wenn ihr regelmäßig bei uns vorbeischaut, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr eure Freunde einladet, den Kanal zu teilen. Vielen Dank.